ina makuti ikaunguza zile yani mazingira biashara zangu zote kwa wakati moja, yani vyote viliteketea. Namuuliza usigeli, anambia aliona dirishani vijana kama anawafahamu aliwataja mm. kama wanne hivi walikuja walikuwa wamevua wako mvua mvua shati mm. ndio walikuja kuchoma kibiriti ya mm. moto ulikuwa nawaka pale uliungua saa 11 yani umeanza saa 9 umewaka wanakuja faya wanakuta vitu vyote vimeteketea, mafiji masufuria, maana hata ile gari ambazo gari zilikuwa ziungue mm. kwa tulifanya kusukuma ziko kwenye end brake mm. kote ilikuwa ilali pale vitu vinungu. Watu walikuja wanalia pale asubuhi kunapokucha saa kumi na moja, matajiri <laughs> mdogo wetu yani alikuwa anapambana, vitu vimeungua, imekuwaje? Watu fiti na watu na watu wabaya sana. Mimi nilikuwa nacheka. Kwa nini? Ah, ngara sema kwamba Ngala sema kwamba hivi vyote simetafuta kwa mikono yangu. Mm. Na vipata vingine. Mke wako alikuwa na galagala na analia. Mm. Eh, hey, mama tumeisha. Eh, hey, moto moto. Hey. Na mimi nacheka. Toto niulize, wewe umeungulia na vitu mbona uko sawa? Anaambia hivi vitu vya kawaida katika maisha hivi vitu vyote vipo. Tutavipata tu. Ah, Mungu amejalia tutapata. Basi hali ikawa ngumu. Kiwango jifungue kwa ndani, biashara zimeungua. imekaa siku kama mbili kwa sababu hali ngumu biashara kifupi haiendelee mm. ile gari ndogo ile nikampa dereva aende nayo kiwango kubeba mananasi yaani aifanye kama ile, ile ya kubeba chakula ile kubeba chakula sababu biashara ya chakula imeshafanya imeungua mm. kwa hiyo sina sehemu ya kupika na nini biashara imeharibika kwa hiyo bwana hii gari niletee sabu elfu ishirini kwa siku nikampa ile gari mm. kinachokuwa kinanilisha ni ile posta mm. yule bwana akapeleka ile gari kiwango. Kufika kiwango imefanya siku mbili tu, anapigia simu bwana, gari ya kuvuta nini, imeua engine kule kiwango. Ah, ngana ile gari nikaivuta nikarudisha nyumbani nikaipaki. Mm. Hazijapita siku kadhaa ile Costa ambayo nilikuwa naitegemea. Kumbe jamaa usiku ile gari dereva nilikuwa namwachia na nayo. Kwa sababu alisema sometime hela hapati. Kwa hiyo nafika anakuambia inabidi aamke asubuhi sana ndio kwenda kuja kuamsha nyumbani kwangu mm. ilipokuwa nakaa kwa hiyo ilikuwa nilikuwa namwachia uhuru kumbe usiku ile gari ilikuwa nafanyana na bibi magendo mm. kwa usiku alienda kubeba mbao sio atoka nazo kawe hizi mbao za mninga hizi mm. kazipakiza ni mida saa 10 napigwa simu na watu usiwafahamu bwana eh, wewe ndio fulani eh. wewe ndio grey eh. bwana hii namba yako yani tumepewa na dereva wako ila hayupo nini mm. shida gari yako imepata ajali imegonga gari la mtu mm. keli na gari imepinduka na gari ya mtu ilikuwa na mizigo ilikuwa ni keli imebeba simenti madirisha aluminium hapa nani hapa hapa shule hapa shule hii hapa Mbezi mm. mm. mataa hapa kwenye nje ya kuja huku mm. kuja huku nani huku huku huku Goba mm. ile saa kumi na moja unajua majanga ndani ya wiki moja yanatokea mm. pekani mpata ajali nikatoka pale usiku nikaenda pale nikakuta ile gari wamevuta na breakdown ile ya kwangu naipeleka polisi kawe mm. nikaenda kuongea na askari kaambia bwana hii ziwezi njoo kesho kesho akaambia inabidi atafute dereva aliyesababisha ile majengo zuri hakuna mtu aliyokufa na hii gari ilikuwa imebeba magendo mm. nilipambana ilibidi niuze ile gari nyingine ile mm, ambayo ya kutembelea. Ah, ile gari ilikuwa imeshakufa engine. Mm. Kwa nyumbani uze ile gari ya kutembelea ambayo ni milioni 13 wish. Basi nikauza ile wish. Mm. Tena niliuza milioni 7 na nusu kwa jamaa mmoja alikuwa ni Mwarabu mmoja Mm. Ile gari mwalikuwa na bebe simenti mbona chafu chafu ndani. Mm. Eh, ilikuwa gari nzuri bado mpya kabisa. Mm. Iuza ile gari milioni 7 na nusu. Nikaenda kupambana na ile kesi kawa Mm gari yangu ikatoka nikaivuta nikapeleka nyumbani. Kwa hiyo pale nimeshapoteza uishi na na gari imekufa na nyingine na nyingine imepata ajali ni mbovu. Mm. Iko pale nyumbani. Ah. Sasa kuna sehemu ya kupata chakula. Yaani ule ujanja kupata pesa tena unakuwa hakuna. Vyanzo vyote vimesimama. Vyanzo vyote vimesimama. Kwa ile ile akili ya kupatia pesa, mm. ile hela tulikuwa nayo ndio kwanza tunaanza kuimalizia malizia. Mm hali mwanangu ikawa ngumu pale nyumbani bala na mama mja, mama aliyejifungua kuna inatakiwa muda mwingi unaotumia kwa kula supu na nini na nini mm. kule fika sija kaanza kula ugali maharage kwa tofauti na ule muda ambao umepangwa mm. ambao mpaka leo ilimletea kama fulani mm. basi afya yangu mimi nilikuwa na hali mbaya mm. hali mbaya ile iliyopitiliza mm. siku moja nikapigwa simu bwana njoo magengeni kama unaenda Bunju. Mm. Wewe fani, nasikia ni fundi fundi mzuri ya pavement, ndio njoo Magengeni. Mm. Kaambia poa, nikaenda kukutana na mtu aliyepiga simu. Mm. Kuna kigari kizuri sana. Mm. Kaambia wewe ndio Agrey, nimepata sifa zako ni fundi mzuri sana. Mm. Sasa kesho nakupeleka site. Shika dola hii, hela hii hapa. Mm. Akalipa dola ilikuwa dola 200. Mm. Ni kama laki tano hivi. Yeah. Kama iko. Na kipindi kile. Mm. Dola mia mbili shikilia na 200 zitakusaidia Yaani hiyo nakupa tu sababu nimepata sifa zangu na ila kesho nakupeleka site mm. Bas. mimi <laughs> kesho yake mm. akanipigia simu tukutane pale pale mm. kanibeba akanipeleka site kweli unaona site yangu ya, inabidi ufanye kazi nzuri sana mm. shingapi kazi tathmini bei yake nikatathmini tukafanya calculation kama milioni 15 mm. akaniambia nakupa milioni 4 sasa hivi mm kazi iendelee. Afu wewe ita watu wote, mati iliyoleta mchanga nini, wewe usijali, mimi nitakupa pesa mm. hata kama ungemaliza kazi. Nikamwamini, hebu nipe ile milioni nne kwa sababu mimi nilikuwa ninafahamika kwenye viwanda mm. Nikaenda nikakopa mzigo ile milioni nne nikafanya kununua ile matirio ya kawaida ambayo yakopeki mm. Tukaanza kazi, nipige ile kazi siku ya kwanza, anakuja siku ya pili, ya tatu hakuonekana mm. Kaingiza matirio ya watu, nikapiga kazi ili ikaisha kabisa, ilibaki kidogo sana mm. yule bwana site haji karibia wiki sasa haji site mawasiliano mawasiliano kipiga simu haiendi mm. ah. Mafanya kazi wengine wamepungua pungua mm. sasa kiwandani kule nilikuwa nadaiwa hela mm. na baadhi ya maloli na loli moja ambalo nilikuwa linahitaji niwalipe hela yao kama milioni moja na laki tano mm. kwa maana ile budget imeenda karibu milioni kumi na mm. lakini hela nyingine za malikauli na yule mm. bwana alipa milioni nne tu na bajeti ilikuwa milioni 17 milioni 15 15 eh. Sasa hela nyingine sina, jamaa simu haiendi, nikaenda siri kaza mitaa mm. nani amekupa kazi, ni site gani, site wakapekua, kaambia huyu jamaa na barua si chini ya 4 hapa mm. wote wanakuja kulalamika kwamba bwana halipi pesa mm. na bwana bwana nitapeli, tunamtafuta na sisi mm. Ah. <laughs> mimi niko nyumbani rafiki yangu saa kumi na moja kasoro unasikia lori inanguruma pale nyumbani kwako nataka kuja kufuata hela saa mm. kumi na moja naingia huko wa kitanda mm. mme mke wangu kaongea nao pana mme wangu jamani hajapata hela sini nani anaongea ah, tunataka hela yetu tunataka tupeleke hesabu kazi ya watu imekamilisha kazi ya watu imekamilishwa bosi haonekani kumbe mm. jamaa alikuwa ni injinia tu alisimamia ile kazi ilipewa alipewa nyumba nzima amalize mm afu ndo apewe hela. Sasa alivyoona ile kazi ya pavement ni ya mwisho mwisho na watu wapewe garden nani ni garden na ile ni tiles. Nyumba kaona imekamilika. Yule bosi bosi wake alimwamini. Akampa hela yote. Mm. Jamaa akakimbia nasikia katorokea Saudi. Mm. Sasa sisi tunaodai hatujui kama yani hatujui kama hatujui kama yule sio mwenye nyumba. Yes, sio mwenye nyumba. Kwa sababu kwanza alitupa hela nzuri. Unapoanza mwanzo anakupa anakushawishi mm. umwamini. Kwa kama amekimbia bila kuchukua hela za watu. Sasa mimi nilikuwa nadaiwa deni si chini ya milioni sita mm. ukumbuke hapo nimechukua kazi ya mtu gari mbili zote ziko nyumbani na mm. ndaiwe milioni sita ambayo imezalishwa pasipo mimi kufanya kutegemea deni ambalo limekuja deni limekuja ah, bwana mi jisikia nguvu zinanishia nikaanza kuumwa mm. kichwa kichwa kichwa nikazidiwa kanibeba kanipeleka hospitali mm. kanipeleka hospitali Nilikuwa hospitali kipindi hicho Kitengule pale. Mm. Ya Tegeta. Ya Tegeta kipindi hicho kale kwa hospitali fulani kilikuwa kadogo. Mm. Basi kanipeleka pale. Wakanipima kaambia una pressure. Mm. Pressure. Eh. Sasa kile chumba ambacho nimeingia kwa daktari mlango ulifungwa. Mm. Watu wengine wako nje. Niko na daktari ndani. Sasa naona muda mwingi nazungumza na yule daktari muda mrefu watu wanagonga mlango bwana, mmoja ambia ah, na mgonjwa pia mwacheni. Sasa mimi najiona yaani nachemka mwili mzima mm. lakini najiona bora mimi naumwa kidogo mm. kumbe mimi na pressure ambayo yani imezidi yaani mm. yani ni kubwa. Kwa hiyo daktari anakaa anajaribu kuni nipa maelekezo yani namna ku yani story kama story napiga hivi mm. Hapo na kucancel eh, psychology. Kwa niki tukipiga story mbili tatu, achukua mashine ile anapima mkononi. Mm. Jaza na jaza anapima tunaendelea na story mm. baadaye kaambia nenda kuchukua dawa fulani nenda nenda dukani kuchukua dawa pale nani kalipia nikaondoka sina nguvu mm. sawa au nyumbani nyumbani chakula hakuna mm. hela dadaiwa ese kipindi kwangu ilikuwa ni kugumu sana mm. Hicho kuja kuniokoa mm. ni wale watu wa mizigo ya pavement Mm mm. walinivumilia kwa sababu mara nyingi nilikuwa nachukaga kwao kwa sababu bana sisi tunakupa muda muda wote kwa sababu tumeambiwa unaumwa mm. ila mtu wa maloli akawa hataki kuelewa hataki kuelewa alichokifanya yule mtu wa loli alikuja kalivuta ile gari langu lile Costa lile mm. akaenda nalo kwake mm. Umeona bwana mm. bwana, ili mimi ndo naenda nao na alikuwa anadai kama milioni 1.5 na kitano ile maloli. mm. zile nyingine alikuwa anadai watu wa pavement mm. kiwandani pale mimi naenda nalo ili gari, ukipata hela yangu utakuja kufanya kukomboa kukomboa. <laughs> Kaambia poa. Sasa kaambia mke wangu, kuna sehemu kuweza kukopa hata hela kidogo, tulifufue hii gari ndogo mm. kwa engine kwa overhaul mm. ili kusudi tupe tuna inatuletea hela kula mm. tukapiga hesabu vya kufufua nani hela kukopa inakuwa ngumu mm. basi kuna kazi fulani nilipata, ilikuwa ni kazi ngumu sana, ni kubwa ya mm. garden, lakini ilibidi nitaje hela ndogo nipate hela kuanzia maisha mm. ile kazi nilifanya kwa ugumu sana, nikapata ile hela kidogo, nikachukua ile gari nikaipeleka gereji mm. fundi akaniambia hizi gari engine wao overall wananunua engine mpya mm. engine yake ni shilingi milioni moja laki nne mm. ila yule fundi aliniambia milioni moja laki saba mm. ile gari kale nimepeleka Tegeta magereji pale ile fundi alitegemea nitampa ile hela yake akanunua injini. Mm. Sasa mimi nikamwambia bwana mimi naenda kununua mwenyewe kwa sababu siongozane. Tulipofika kule mm. Yeye akapita sehemu nyingine sababu na injini nimeiona. Mm. Mimi na mimi kaenda kutafuta sehemu nyingine. Kama tugawane, wewe tafuta huku, mimi nitafuta huku. Mm. Mimi kwenda Ilala pale nikaiona injini Nikamwambia fundi, injini nzuri nimeiona njoo. Mm. Fundi akaja. Akaicheki ile engine akamwambia shilingi ngapi? Nikamwambia wamesema milioni moja laki nne mpaka milioni moja laki tatu. Mm. Amna kuna injini hakuna milioni moja laki tatu injini. Hiyo hiyo mbovu hiyo. Mm. Sio nzuri. Twende kakuonyesha injini nyingine ambayo unaweza kupata kwa milioni moja laki saba. Mm. Akanibeba akanipeleka. Ambi injini milioni moja laki saba. Kumbe ile injini ambayo nasema milioni moja laki saba mimi nienda pale niambie milioni moja laki nne. Mm. Nakujua kama nimepita pale. Mm. Niambie milioni moja laki saba mimi hii hela sina. Mm. Inaitaka ile injini ya milioni moja laki tatu. Mm. Sababu hela sina milioni moja laki saba. Mm. Akasema twende kakupeleke nyingine ya milioni moja na laki nne mm. kumbe ile injini iliyokuwa kule wameihamisha wamepeka frame nyingine mm. ile ambayo ilikataa mbovu mm. lengo lake anizungusha apate taa kimoja tukarudi kwenye ile injini ambayo sasa na yeye unaona kama ni injini ambayo niliona kuna ile ni milioni na kitatu eh milioni na kitatu nikaambia wanasikiliza mimi sitaki kuzungushwa sana nataka ile injini ya kitatu kama ikivasi yangu mm. twende <laughs> akaanza kunitukana matusi fala wewe si nini na nini nitukana matusi kweli kweli na utaona mm sasa nitaona nimemkosea nini? Mm. Mimi nikafanya maamuzi ya kwenda kule kwenye ile frame. Nikakuta mm. ile injini haipo pale. Mm. Pale hapo Pemba kaniambiaje? Unataka injini wakati ile injini fundi amesema mbovu. Na hiyo injini ndio umekuja kuchukua wenzako umeipeleka huko ndio kupiga na. Na basi sikiliza bwana, mimi Pemba mimi nipo tayari kulipia ile injini. Hatukupi injini mpaka ulete gari yako ufungie hapa hapa. Mm. Sababu ile fundi kishasema mbovu, naweza kaenda injini akaitia chumvi kaonekana mbovu. Mm. Pemba anaongea. Mm. Ah. Nikasema poa nikampigia simu fundi apokee simu utaona Karibu alikuja kupokea sasa utaona wewe usifaa usifanye matuzi makubwa sana mm. mimi nikasema pote ya pote bora niende kachukute gari langu nilete huku nifungie engine mm. nimepanda daladala hapa nimeenda magereji na, na, naenda gereji nakuta gari sio gari mm. yani ametuma vijana wake kwenye simu kapiga mm. piga simu vijana wake ametoa tairi zote gari yako hiyo gari langu ile mm. ametoa vioo mm. wametoa ya box. Yaani unajua gari ukiona scraper ni imekaa pale juu hivi. Mm. Sasa jiulizeni gari yangu mwenyewe au ni bora sielewi sasa. Sasa hapa nikanunue kitu gani? Mm. Nikanunue engine mm, ni tairi ni tairi ni ya gearbox au ni vioo. Nilichanganyikiwa pale vibaya. Nikipiga simu na tukana tu. Utaona yeye sasa, chukua gari lako, vuta sasa. Peleka hela za hilo gari, vuta. Si mwanaume, vuta sasa nikafuata viongozi wa magereji, nikamwambia bwana, gari yangu ilikuja na marekebisho ya engine tu, lakini leo naona sasa hivi naona hakuna hata kimoja kilichoko pale. Mm. Yule kiongozi wa magereji akachukua simu akampigia ile bwana fundi. Mm. Fundi, hivi vitu umechukua? Anajingata, anambia nakupa masaa matatu manne wewe ushafika hapa. Uje. Mm. ile bwana anamuogopa yule kiongozi. Yule fundi akaja pale akamwambia nataka hii gari irudi kama ilivyokuwa. ibaki sehemu ya injini tu ambayo injini ilikuwa imetolewa mbovu mm. ili gari peleke Ilala kafungwe injini nyingine. Kwa hiyo nataka vitu vyote vilivyokuwa vimefanya virudi. Mm. Ufala huo si nini? Apiga simu sasa kwa pale vijana wake. Baba, vile vitu vinajua vilipelekwa mbali. Mm. Vilikuwa vinaletwa vinafuata huko wazo huko. Mm. Vijana wale kila mtu kabeba tairi, huyu kabeba gearbox, mwingine kabeba vinakuja mfululizo. Mm. Yule mzee anaandika kwenye kitabu. Je, eh, vinafungwa vikafungwa vyote vitu vyako vimekamilika, ndugu yangu, ndio anavuta gari lako kutoka nalo, huyo mshenzi mm. chukua gari mekalivuta mpaka Ilala, Ilala kunifungia engine gari kawa mpya mm. nikarudi na ile gari mpaka nyumbani kiangu akaona gari, nikamwambia na mimi gari nakaa nayo kijioni mwenyewe, tafute hela Kitupate hela nini ya kujikimu kimaisha. Ile gari nimefanya siku mbili, kesho yake asubuhi mm. siku tatu naamka nakuta kuna barua ndani ya gari Mm. Yaani gari imefungwa vioo angeweza kukuta barua ndani ya gari isikie gari. Mm. Afungua ile gari yangu na chukua ile barua. Nakuta imeandikwa bwana sisi mtu 23, imeandikwa mtu 23. Mm. Tumekuchoka mtaa wetu machakani hama. Mm. Tumechoma ofisi maofisi mabiashara yako na mwenyewe tutakuchoma ikiwezekana. Na hichi gari nyewe tutakitia moto. Ah. Na vioo vilikuwa vimefungwa. Vimefungwa, sio ilipitishaje ile barua pale. Mm. Nafikiri walifanya vile kwa kunitisha. Kuna namna walipitisha lakini kutengeneza vitisho ogopi. Mm. Nikafikiria mchongo mlango tuame. Tuame, yani hapa kama vitimbu tulishavipata au sio? Mm. Biashara zetu zimekufa, yani hatuna mbele wala nyuma, kosa alipo, igari gari yenyewe ndio hiyo ametupigia barua, tunakaa kufanya nini tuame? Akasema ngoja, nikampigia simu babangu. Nikapa maelekezo yote. Mzee akasema hiyo gari unalazaga wapi? Kaambia wewe nalala Tegeta msikitini mm. pale pale Kibaoni. Wewe na laza pale, mimi narudi nyumbani huko. Asubuhi naenda mm. kuamsha, naenda kufanya kazi zangu. Akaniambia kuanzia leo. Maana siku hiyo nilikuwa eh, eh, nimeleta nime asubuhi sana ndio kaani nimeweka pale nyumbani. Ndio mm. nienda kunywa chai ndani. Ndio nakuta narudi nakuta barua. Mm. Akaniambia kuanzia leo hiyo gari wafanya nini? Ina ulaza hapa nyumbani kwako hapo hapo Mm. Na usifunge vioo wala milango. Mm Kweli mimi usiku huo gari pale. Siku ndika barua jioni. Kalala pale pale. Mm. Na vio sikufunga. Akasema wachome sasa na hiyo. Sikuwa mezo kuchoma eh, wachome. Mm. Ah, kuchoma la nini? Siku ya kwanza, ya pili, mwezi, wiki, miezi meenda, amna lolo. Mm. Kwa Wanaita mchawi, mchawi anaita mimi mchawi, mchawi. Hii nini, kumbe mtu akikuita uchawi maana yake ameshakushindwa wana. Kumbe mimi babangu ndo ananiambia bwana wei, wewe iache tu yeye kuna vitu alifanya na maana sijui alifanyaje mm. lakini nafikiri ni kujiamini mm. mzee wangu yeye kaniambia bwana wewe usijali kwa sababu ashakuonea sana mm. basi fanyika mimi ile gari nikaenda kupigana nayo na ukumbuke bado na madeni mm. umeona mm. baadaye ile gari mimi nikaja nikaiuza mm. ile ni 4 na laki tano mm Nikalipa deni la yule yule jamaa ambaye alikuwa ananidai Akosta lile mm. sikanda milioni moja na nusu mm. nikamlipa deni lake nirudishe gari yangu mm. niitengeneze ikae barabarani basi maana yake kwamba hii gari ndogo haitupi mahitaji ma, ma, ma, makubwa hela nyingi lakini tukifufua ile kosta tulikuwa tunapata hela nyingi mm. basi rafiki yangu mimi nilichokifanya nikauza gari ndogo nikaenda kugomboa ile gari yangu ikaipeleka gereji ikapigwa rangi vizuri ilipopigwa rangi ikarudi barabarani lakini ile gari ikawa ifanye nini <laughs> haitulii kwa nini ikienda siku mbili ikirudi bwana gari inahitaji marekebisho kwa sababu unajua ilipopata ajali ile kama ilisheki kwa hiyo vitu vingi vikawa hivi hivi kwa kwenye mfumo wake mm. kile kaanza kutusumbua unapata laki tatu laki nne ukikusanya laki tatu laki nne hela yote inarudi gereji au tengeneze hiki mara kile tengeneze hiki mara kile mara mwisho dereva ni konda alinipigia simu mm. bana gari iko Bunju, dereva yuko wapi? Dereva amekimbia, gari amenicha mwenyewe mm. Sasa anakuja kenda kule kweli, kuta gari iko pale mm. ina majanga majanga, nikaiwasha nikaisikiliza. Sasa tumesha cha msingi hapa nishaitangaza kuiuza mm. wateja nimekosa. Yule aliyeniuzia gari mm. si magari mengine mm. inabidi gari tukamuuzie mwenyewe ndio ndio kaongea na konda wangu kaambia si una una nani wewe subiri kwanza hapa mimi ngoja niende kwanza nikampange yule bwana ambaye niliuzia mm. tuone kama ana hela kwanza kununua gari yangu nimwambie gari imenishinda mm. nikamfuata yule jamaa wangu alikuwa ma, jamaa wangu mmoja anaitwa Mateo kwa mageriji pale mm. Mateo ile gari yangu bado iko barabarani napiga kazi lakini mm. hapa nilipo na hali mbaya, sina pesa, naiuza ile gari. Akaniambia, mwanangu, mimi sina hata mia ya kununua hiyo gari. Mm. Nikamwambia sikia, siuzi hela nyingi. Shilingi ngapi unauza? Akaniambia, bwana, tubadilishane. Wewe unauza hii gari yako safi ya kutembelea hii. Mm. Na utoka muda mrefu kama kama miezi mitatu minne ulikuwa unatangaza unaiuza na hujapata mteja. Hii gari nipe mimi. Hii ya kutembelea hii safi. Mm. Alafu niongeze milioni mbili tu au tatu. Mm. Nikupe ile gari yako ah bwana gre ile gari nzima kweli nikamwambia nzima mpaka sasa hivi iko barabarani kimpiga dereva hapa analeta hiyo gari mm. sasa hivi itakuwa napeleka abiria aidha makumbusho Gonjo akaambia akaileta kwanza gari nikaenda kule nikarudi tena Bunju mm. kwa konda yangu nikawasha gari na konda yangu kwa na uniform mm. mpaka magereji Tegeta mm. kwa yule jamaa wangu ndio yaani fika pale na nguruma chombo hii hapo zimwona kondo na bado na silivo silivo zake nipe hiyo gari na milioni tatu ah, mimi nakupa milioni mbili na gari yangu akanipa tukabadilishana tukasaini mikataba yetu pale akanipa ile gari yake safu Ile kwa natembelea, akanipa na ile milioni mbili kaenda mm. kibo kanitolea milioni mbili yangu anipa waifu anashangaa narudi nyumbani na gari ya kutembelea na hela juu na hela juu mm. Na hivyo kwaje umeuza gari mwenye gari nyingine hata kiwanja ufikirie Kaambia mke wangu mimi na akili bwana. Ile gari tumeshindwa kuiuza muda mrefu na itangazo kuiuza gari watu haitaki. Mm. Kwani nimebadilisha hii gari hii ndogo hii ndio uwezo kuuza kwa sababu na watu wanapenda mm. gari za kutembelea. Tutauza shilingi ngapi Saudi kama tumepoteza hela? Naambia wale usijali. Tutakaipata hiyo kuliko hela kupoteza. Mimi nilikuwa sina nia kununua tena gari kwa sababu nishaona nazidi kuisha. Mm. Umeona kwa sababu nishapoteza mali zote mpaka sasa hivi na maana kwamba sina direction yoyote. Mm kwa hiyo bwana cha msingi ni kuuza hii gari nilikuwa nayo tena iliyobadilishana hii safu nikichanganya nayo milioni mbili nikanunua kiwanja mm. ili tukishio sana kodi tunarudi unajibanza sehemu ya kulala tunaleta tukienda tukiweka turubai mwenye kiwanja chetu bwana mm. kapata idea kujenga nikauza ile safu ndogo ya kutembea ilikaa tu wiki moja tu ile gari nikipeleka magomeni kule wauzaji madalali wakakaa nao kama wiki moja, kanipigia simu, na gari kuna mteja anataka jina na document na document zangu milioni tano. Nikamwambia bwana wife, bwana hizi tumeshauza hiyo, tuna milioni sita na tano sasa hivi mm. Kwa hiyo yani nikamwambia wewe tulia, mimi nitajua kufanya. ila sikwambia kama nanunua kiwanja mm. Lakini nimwambia maji, tumekaa muda mrefu, lakini kuna siku inabidi tuwe na makazi yani ya kukaa mm. Basi ile hela mimi kunijaji sana kwamba imeenda wapi mm. na mimi nilichokifanya siku hiyo nikaenda kutafuta kiwanja mm. kama siku mbili hivi kutafuta kiwanja nikanunua kiwanja ila sikumtaarifu kama nimenunua kiwanja sikumwambia chenye ukubwa gani kwa bei gani kiwanja kilikuwa na ukubwa wa kina ukubwa wa ishirini na nane kwa kumi na tisa mm. upana kumi na tisa urefu ishirini na nane mm. na kilikuwa na kilikuwa na ishirini na tano kwa ishirini na nane mm. sema bahati mbaya kuja kujulikana kama ile sehemu na barabara ilitakiwa ipite mm. kwa hiyo kulipwa fidia au lini? Uh, sio barabara lami za mtaa tu mm. Ni, ni, kile kiwanja changu na watu makazi ya pili na wapitie pale pale mm. wakilipungua mita kadhaa kama nne tano hivi kutoka kwenye ishirini ngapi kule bagi mpaka kwenye kumi na tisa mm-hmm. punguza kama mita sita kwa sababu baba mtakula nasema mita sita kubwa kidogo mm kilikuwa kijapimwa. Nikanunua kile kiwanja kwa milioni sita mm. laki tano kanunua chakula ndani, unga, maharage na nini, tukaendelea kula mbali. Lakini sikumwambia kama mimi mimi nina kiwanja, ilikuwa kama lengo langu mimi pale nianze ujenzi mm. kama surprise. Akaona mimi wangu, hela hela zinaendaga wapi? Mbona sikuelewi ile? Tulia bana, wasijali, tukaendelea mm. Sasa hela kujenga napata wapi? nikawa natafuta mishemishe zangu ili nipate la kujenga ni msurprise wife kwamba aje kutu nimeanza kujenga mm. sasa katika pita pita zangu mtaule ulikuwa nakaa mm. kwa nyuma kulikuwa na bosi wangu mmoja ambao sasa alikuja kwa bosi wangu kwa kipindi ile kwa sio bosi wangu mm. kuna nyumba zilikuwa zinajengwa kwa fujo sana mm. kama tatu yuna nne uwanja mmoja nikapita pale si unajua mwenyewe ingawa nikanza nyumba mpya na maana lazima kuna huduma yangu ya kazi lazima ipatikane pale ya ufundi mm. kauliza washikaji pale mafundi pale jamani kazi za paving na gari ni vipi tutapata huko jamaa zangu kananiambia da kazi ipo lakini wenzako walikuja huko wengi wamekosa mm. bosi nadhani anataka mtu mwenye kampuni mm. lakini mtu mmoja mmoja ni ngumu Bosi unajua bosi msomi mm. Mwana. kwa hiyo ndio hivyo huyo bosi wangu alikuwa ni mchaga mmoja hivi mm. siwezi kumtaja kwa uh, eh, uh, kwenye zini yake mm. zini yake basi lakini maarufu maarufu mshua mm. kwa hiyo bwana eh, nafanyaje ningafikiria mimi nataka nipate kazi ili nijenge mm. na hali ngumu sasa hivi hali nilikuwa nayo ni ngumu mm. sio nzuri wala nini na pia nina deni la wale watu wa nini apartment kipindi kile bado wananidai mm. Kwa hiyo nikipata kazi kidogo napeleka kama ni milioni napeleka laki tano ili nizidi kupungua kule. Mm. Kwa hiyo hapa natakiwa nijenge. Sina gari yoyote naongezea hela. Hela ni kwa nani shanunua kiwanja? Haya sasa nafanyaje? Lakini ile kazi naitaka. Mm. Umiza akili. Nikasema hapa mfukoni nina elfu hamsini. Mm. Na jamaa yangu ana nini? Ana Lava fo Mm. Gari moja Kwa hiyo nikija na gari hapa inaweza kanirahisishia mimi kupata nini? kazi, sababu si hata niona nina njaa mm. basi nenda nyumbani kaambia wife wewe pasi nguo nini viatu vikae vizuri kanipasia nguo vizuri na viatu nenda wapi hatulia ah, bana nenda kwa jamaa yangu hii gari kuweka mafuta na kukupela kula shingapi ah, bana eh, sikiliza bana utanipa elfu thelathini elfu thelathini na mafuta au nini ah, ah, mafuta juu yako naambia hapana mimi elfu thelathini nakupa mafuta bana fanya arobaini Akaenda huyo jamaa alikuwa kibonge sana, alikuwa rafiki yangu alikuwa mnene sana. Mm. Tukaenda mafuta na jamaa wangu. Tunaenda wapi gani? Nikamwambia tunaenda kwa bosi wetu yule pale. Mzee nyumba pale. Mm. Ndio hapo tunaingia moja kwa moja. Mm. Atepu. Ndio Tunaenda kiprofessional. Mm. Yapo tujaliko. Ile bwana tukaenda pale. Tukakuta mafundi na alafu foto kapaki kwa fujo pale nje. Tukaingia mm. ndani. Kwa sasa nauliza, "Yeye ndio nani bwana?" ambia bosi, mimi ni fundi huyu hapa anaitwa Mr. Omari eh bwana na kiwanda cha paving. Kwa hiyo bwana, nimeona tuje tukupe idea namna kufanya kazi itaweza kufanyika huko ndani. Mm. Idea gani bwana? Nataka tu design garden, paving tuweke. Sura nyumba zinatakiwa zipendeze. Haina shida bwana, mbona pembeni hapo mniambie mnafanyaje? Kwanza nitapa idea. Mm. Hapa nitakupa na mlima wa maji ya kurusha maji. Hapa maua fulani natakiwa wakae. Mm pavement parking za gari zinatakiwa ziwe hapa, yani zile idea na yeye zikawa zinamkolea. Basi mm. pembeni bwana, mniambie saba. Kaambia mwanangu, shika tape kule tukapima. Yeye hapo kupima ajui, sio fundi wala sio vitu vyake. Eh, yeye anashika tu tape kule mwanzoni, mimi mm. ndio nasoma. Mm. Soma mimi naandika. Kafanya calculation zangu. Bwana bosi, kazi yako mpaka ikamilike. Pavement nje ya gari ni pavement tu. Mm. Yaani inaweza ikaenda milioni kumi na nne au kumi na tano mm. lakini tuweke bajeti ya kawaida milioni kumi na tatu mm. na maana mazingira yako yatakuwa kwa sababu kila pavement huwa zinauiana kulingana na square mita ukubwa eneo na viwanja vya kule vingi vinakuwa vime vina nani maeneo yanayofanana kulingana vimepimwa na serikali mm. kwa nakuta bajeti zake huwa zizidi kulingana nyumba zilizojenga mwingine atapiga kumi na tano mwingine ishirini mwingine kumi na tatu mwingine thelathini maana yake tunafanyia tuna calculation kwamba kwa nini inakuja milioni kumi na tatu mm. nampa hesabu zake kama mchanga tutapata lori tatu vifusi tutapata lori kumi mm. pavement square mita moja kiwandani inauzwa elfu kumi na tano kwa kama una square mita mia ina maana ni lori moja na laki tano mm. kama una square mita mia tano inaenda kwenye milioni sita na umeona bwana kwa hiyo sasa milioni sita na kuchanganya na hela michanga, ukichanganya na ma, mavifusi, ukichanganya na ufundi, mashine, lailoni kuzuia majani, kwa lazima bajeti yako inakuja kiasi fulani. Mm. Eh, ufundi unafanya shilingi ngapi square meter bwana? Shilingi elfu nne labda. Mm. Kwa hiyo shilingi elfu nne hii nikikupigia mara square meter labda mia tano unaweza kuwa nazo ni milioni mbili. Mm. Tukichanganya na milioni sita ya, ya nani ya pavement tuna milioni nane. Mm. Tukichanganya mchanga na vifusi na lailoni tuna milioni kumi mm. kwao tukichanganya KB Store ni budget inaenda labda kwenye 13 mm. kwa kumfanyia uchanga mchanganuo ule anaona ni sahihi na akafanyia mchanganuo mzuri akaambia wewe kweli professional kwa hiyo kazi yangu kweli nataka kuifanya kwa sababu ndani ya mimi na huu ni mwezi wa 11 mwezi wa 12 nataka nihamie mm. na nikaambia basi ina shida bosi kazi utaifanya sawa basi nitakuita nikaambia poa jamaa pale nikachana naye nikamwambia wanangu zoezi zimeshaisha bosi nimeshampa nani contact ndio utakapenda anatafuta. Mm. Poa poa, tukachana mshale.